kaixo egunon, gorka egia naiz, berez eh, lanbidez eh, laskonen ikastuan mentolosan irakaslea naiz, baina beren horrein dain gualkatea, horrein dain berrun biztaldeko txiki bada, hemendik amagos bat kilometrutara dagona. E, gaur etorri naiz baso eskola proiektua aurkeztea, horren dainen nahi sortu eskola alternatibo bat tolosaldea eskualdera irikita dana, iru sei urte bitarteko e, umentza, eta saietuko nahi da, arrazoiak, helburuak, zer da baso eskola, eta gutxi bera, aina pasionantia izan den azkeneko urte terdi hontan gertatu dana, ez zuei azaltzen. Bai? Bueno, zergati baso eskola, lehenengo gurasoak e, hala e, du ala digutelako, herriko gurasoak jarritzean eskola bat nahi zutela esanez, eta topatu zuten baso eskola proiektu hau, eta izan zen, bam, baso eskola, orendain, begiratu hola, eta esatea, hau da, orendain behar duen eskola, hau da, gure eredua, ez da. E, bigarren arrazoia da, ume nobe beharrez, umeak nahi ditugulako ume, umei nahi ditugulako ume izaten e, e, utzi, eta gero, bereen bizitza guztian gogoratuko duten esperientzia bat izatea nahi degulako. Hirugarrena da, Tolosaldean ez dagoelako eskola alternatiborik eta alternatiba bat eh, sortu nahi dugulako, ba, ba, ikusten dugulako guraso asko dagola e, eh, eh, antzeko eskola batea bere umeak emango lituzkeena. Eta azkenik, ba, teknologiaruntz itxu itxu handi joan hezkuntza daukagun gara jontan, ikusten dugulako ezinbestekoa gure sustraietara bueltatzea eta naturarekin harremanetan jartzea gure umeak. E badaolako e, sindrome bat e, natur gabezia nik defizite naturaleza esatez zailona, eta, eta ikusten dena da arazoa handi baten eh, aurrean gaudela zentzu horri hortik dagokion, ez, ez? Zein dia helburuak, helburuak dia, 2000 eta masai amazazpian, horren baso eskola erikitzea, Bigarren e, horretarako azki helburua da ikastuen elkartean aurkeztea proiektua eta ikastuen elkarteak esatea kontzertazio lagunduko e, digula eta hortan aigea eta ikastuen aurkezteko ba, aigea alde batetikan hainbat eta hainbat sinergia lortzen, ba, eskualdeko ikastoletan izan ez astantan esaterako, e, e, unibertsitatea uezi daukagu atzetik eta eta beraiekin elkarlanean egea e, oinarri pedagogiko hauek ezartzen, eta eta gero matrikulazio kanpaina baten barruan gaude eta ja danik ja 15 bat ume dauzkagu e, urrengo urtean hasikoliakenak orain baso eskolan. E, beste e, helburutako da, bada, orain dainen esperientzi pilotoa hau jartzea bai, eskola martxan jartzea bai, baina aldi berean programazio bat sortuko duna. Zertarako programazioa ez degulako nahi orain dengo baso eskola izatea, orain dainen gure altxor txikia inokukituko ez duna, baizik eta nahi duguna justu kontrakoa da, Euskal Herriko ume guztiak izan izatela aukera, e, antzeko esperientzia ukitzeko eta beraz programazioa sortuko nuke beste edozein eskolak berak nahi duen formatoan e, erabildezan. Bueno, zer da baso eskola? Baso eskola oinarrian da aire libreko eskola bat. Gelan, ezi beharrean, basoan eziko dira. Eta bai, umea jongo dira egunero, goizean behatzitan, bere polainak, atiuskak, eh, txamarrak eta berduten arropa egokia jantzita, basora. Eta basoan, naturarekin harremanetan, digarren eh, eh, zaur nagusia, naturarekin harremana dalako, bere ikasketa prozesua, bere interesgunetatik eta bere jolas libretik aterako du. Zeirugarrena bai, baita ere da jolas librea, irugarren zaugarria da jolas librea. Umeak gehien ikasten du jolasten. Nahi diogu helduak eman nahi diogu gure ikuspuntutik, eman nahi diogu ezkuntza, arrazoitik, gulutit iratzen eta edukiak sartzen. Baina umeak ikasteko teknika, daukan teknikarik onena da, jolas librea. Bai? Eta eh, eh, ezaugarri horiekin, ba, gutxugura bera izango litzateke behatzitan ahiatzea, laguna irudikatzeko nola izango litzaken, iriste umea e, eskolara, jatzen dira, prestatzen dira, basoa juten dira, bidea erizugarrezko garantzia batez zaio, ba, bidean topatzen ditun e, animalik, e, txorik, zeruan, hortik abiatuta e, e, irakaslea prestatuko dutelako e, ume horrek ume horrek landuko duna e, gero adibidez arratsaldean eta gero baso iristen direan, amaiketakoa eta jolas librea. Jolas librea txabolak egin, jolaz librea korrika ibili, jolaz librea mugimendua, ez? Mugimendua, mugimenduari garantzia. Zergati mugimenduari, ba, mugimendua dalako garunaren garapenean ezinbestekoa, eta iru sei urte bitartean garun hori garatzen nahi dalako, eta mugimendu horrek ziurtatuko dulako lako, e, e, garapen egoki bat emateala garunarena, eta gero aurren antzean, edukiz bete behar duenean, ikasi behar dituenean, prozeduratan jarri behar duenean, ba, estruktura hon baten, E, e, oinarrituko dalako aurrerantzeko e, bere ere. Eta sormena, sormena ezinbestekoa School Kills Creativity edo esate dute ez, horbat dago dokumenta bat, ba, sormenan ere lagundu nahi da ez. Gero, bazkaria, hau da, alternatiboa da, baina alternatiba ere izan nahi du lanean dauden gurasoentzat, bazkaria, siesta, eta arratsaldean babaratza, animalien zaintza, yoga, sukaldaritza, pixkat gurasoak erabakiko dute ere bai hor ze eduki nola, nola planteatuko dian. Bueno, ze izan da,